Fai 30, 40 anos ninguén pensaba no consunto da sociedade, non? As persoas con dificultades de mobilidade, con dificultades para poder usar os equipamentos públicos, pois non tiña a posibilidade de ser unha cidadanía con todos os dereitos. Eran outros tempos, era outra visión, de como ten que funcionar a sociedade e, polo tanto, eu creo que foi unha gran decisión do goberno de Salceda de facer este proxecto de renovación. Dende logo, quedou moi ben. Ademais, estamos nun entorno espectacular, que é o Parque da Gándara, un entorno cada vez máis humano, a piscina vai a facer eh, tamén moito máis humano a humanización eh, que se fixo, que tamén se realizou eh, co plan Concello, bueno, con un convenio coa Deputación, eh, fai que esta zona cada vez eh, sea pensada máis para, para as persoas. Probouse tamén a petición que fixo Salteda para a segunda fase de reforma e ampliación do, do vestiario. Parabéns por esta iniciativa, eh, eu estou feliz de que o Plan Concellos poida servir para que poidamos non eh, construir unha provincia con dereitos, servicios para todas as persoas vivan onde onde vivan.